a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais, il est vainqueur. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. La terre ne pouvait pas le contenir. Il est sorti vivant du tombeau. À jamais, il est vainqueur. La mort ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. il est la vie, il donne la vie. jamais